আৰু ডাঙৰ মানুহে ঘৰত মানে ফোন চোন নাই কৰা ডাইৰেক্ট মনে মনে যাম মনে মনে গৈ সোমাম আৰু স্কুটিখন বহুত দূৰত থ'ম আৰু মোৰ লগত আছে ৰাজামলি ছাৰ সেয়া আমাৰ কি কম জেফৰ ফটো ছাৰ আছে ৰাজামলি ছাৰ দেখাই দিছোঁ oh এয়া আমাৰ ৰাজামলি ছাৰ আৰু এতিয়া আমি যাম আধা ৰাস্তা আহিলোঁ আৰু স্কুটিখন এতিয়া আমাৰ ৰাজামলি ছাৰে চলাব আৰু গাইছ মই এতিয়া পিছত বহি যাম ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাম আৰু মাহীঘৰলৈ কিবা এটা লৈ ল'ম হোটেলত সোমাম আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আমাৰ মাহী ঘৰটো আৰু এতিয়া মই নহাটত মোৰ এনাই ঘৰ নহাটৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া মই মাহী ঘৰ নিতাই পুখুৰীত আগলৈ আছে এতিয়া নিতাই পুখুৰী যাওঁ আপোনালোকে চাই থাকক মই দেখাই আছোঁ ষ্টাফ ব'ল হেলমেট লৈ গালো তাৰপৰা আৰু এতিয়া হেলমেটটো লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া আমি যাম গাইছ ষ্টাৰ্ট দে আৰু এতিয়া আমি যাম হেলমেটটো পিন্ধিলে মানে অলপ প্ৰব্লেম হয় হেলমেটটো পিন্ধিলে সেইকাৰণে মানে আৰু এতিয়া এনেকৈ যাওঁ আৰু এতিয়া আৰু এতিয়া গাইছ মানে নিতাই পুখুৰী পাই গৈছোঁ মাহীহঁতৰ ঘৰ নিতাই পুখুৰী নিতাই পুখুৰী মাহীহঁতৰ ঘৰ পাই গৈছোঁহি গাইছ আৰু এইটো আমাৰ বাবাটো আৰু এতিয়া মই দেখাই দিছোঁ এখন আমাৰ নিতাই পুখুৰী মানে কি মানে আমাৰ বাৰিষাটোৰ নিচিনা আৰু মানে নিতাই পুখুৰী বুজিছে নহয় আৰু এইটো টেম্পু ষ্টেশ্যন আগতে নহাটৰ পৰা ইয়ালৈকে আহোঁ মাহী এইটো আমাৰ টেম্পু ষ্টেশ্যন ভাল মিঠাই খানা খানা ৰখাই দে এতিয়া হোটেলত সোমাইছোঁ ৰসগোল্লা লৈছোঁ মানে এই দোকানখনৰ পৰা হোটেলখনৰ পৰা ৰসগোল্লা লৈছোঁ আমাৰ ৰাজামলিচা এই দাদা দোকানৰ পৰা লৈছোঁ আপোনাৰ তাত হয় নাই দাদা দোকানৰ পৰা লৈছোঁ ৰসগোল্লা আৰু এতিয়া মাহী এতিয়া মাহীৰ ঘৰত যাম মনে মনে সোমামগৈ মাহীয়ে গম নোপোৱাকৈ আৰু মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু কি ল'ম এতিয়া জেলেপিটো কেনেকৈ এশ টকা মান দি হা আৰু জেলেপি লৈছোঁ এশ টকামান মান বহুত দিন অহা নাই আপোনাৰ তিনি বছৰৰ মূৰত মাহেকলৈ যাম এতিয়া তিনি বছৰতকৈ বেছি হ'ল এতিয়া মিঠাই চিঠাই লৈ ল'লোঁ পূৰা জেলেপি চেলেপি আৰু মাহীৰ গৈ এতিয়া তাই মনে মনে সোমাম যদি দেখে আৰু বেলেগ কথা যদি নেদেখে মনে মনে সোমাম আৰু এইটো টাৰ্ণিঙত আপোনাৰ যাব লাগিব মাহী ফালে তাৰপৰা এইটো টাৰ্ণিঙত যাব লাগিব এতিয়া আমি এইটো টাৰ্ণিঙত সোমালোঁ আৰু মানে অকণমান দূৰ আছে অকণমান বেছি দূৰ নহয় গাইছ আৰু মানে অকণমান দূৰ আছে মাহীঘৰ পামগৈ এতিয়া আৰু এইটোৱে আমাৰ মাহীঘৰ ৰাস্তা আগতে এইবিলাকতে আমি খেলি থাকোঁ এইবিলাকতে kerjelo. Ini posor muat ahi sudah malih nih gipe. Abal kan sal, mau ada hadir. Abal dia mana mana gua mangguri deh mahi deh kayak bilang posor nih deh kira mana mana mana gua. Bisku di kon yang depan. Ya sama guys. Bisku di kon mana yang ada pas nih ini. Eh, gua mana mana nih. এতিয়া মনে মনে মনে মনে মাহী ঘৰলৈ যাম মাহীয়ে নজনাকৈ মনে মনে সোমাম তই ইয়াতে থাক তই লুকাই থাক লুকাই থাক তই স্কুটিখনতে লুকাই থাক সেইডোখৰ এতিয়া মানে মনে মনে যাম এইডোখৰ লুকাই থাক এইডোখৰ লুকাই থাক ইয়াতে অঁ ইয়াতে বহি থাক দেই তই ইয়াতে বহি থাক মই মনে মনে যাম আৰু মনে মনে মনে মনে সোমামগৈ মাহী ঘৰত মানে কোনো নজনাকৈ di Kemayor এইজনী দেখি গ'ল মই মনে মনে আহিছিলোঁ মাৰি গ'লে আচল বা দেখি গ'ল এইজনী মাহী চালি হ'ব মই এতিয়া আচল বা সোমাই কেতিয়া আহিলি ঐ নহ'লগৈ মই মনে মনে আহিছিলোঁ ই দেখি গ'ল মোক এবাৰ মাহী ছোৱালীজনী এই ল'ৰাটো খোৱা খোৱা আকৌ খোৱা দেউতাৰ নাম কি মাৰ নাম কি মাৰ নাম মাৰ নাম কি মাৰ নাম কি কৈ দিয়া আকৌ এতিয়া আমি মাহী ঘৰত আছো আৰু এয়া আমাৰ মহা মই হাই এটা কৈ দিয়ক হাই এটা কৈ দিয়ক মহা গাটো ভাল নাই মানে ভাল ভাল পালে হয় তাৰপৰা এয়া আমাৰ ধনিয়া মমা কিবা এটা কৈ দিয়ক কিবা এটা কৈ দিয়ক কিবা এটা কৈ দিয়ক গান এটাই কৈ দিয়ক নহ'লে এ কিবা এটা কৈ দিয়ক হা হাই কৈ দিয়ক হাই হাই সেইমতে চক হাই কৈ দিয়ক এনে হাই কৈ দিয়ক অঁ আৰু এতিয়া চাহ দিছে চাহ খাম এতিয়া মানে মাহী শিৱসাগৰ গৈছে হেৰি মাহিলাৰ লগত আৰু মাহীক লগ নাপালোঁ যিহেতু মহাক লগ পালোঁ মহা বহি আছে আমি এতিয়া চাহ খাম আৰু হয় নাই থাকিলা হয় নাই কাৰ পিতাকো তাতো এইজনী আমাৰ মাহী ছোৱালী Tidak, last quiz ya. Tidak,